за най-прочута И ластаря все протяга През оградата да бяга Но не дейте пита вие Скута си какво ли крие Само палката I'll get the